けどもこれは久しぶりですゃごめんなさい昭和駅ですそれでは行きましょうあのね、このひれ肉は手のひらサイズで1200円だったんですよ。こんなのね、ちょっとだけなんですけど、それはなんと、賞味期間ギリギリで半額600円。思わず買っちゃいました。 すいませんまあじゃあ食べてみようかなまずはなも乗っかってるしあんが柔らかいうんうまい ます言葉は言いません大根おろしねうんうん た新章になったわ同じ過ちをねな何度犯す若者実は大食いなんだよなまあいいですここからスタートああ次生姜焼き さ馬が今日ミニ民ゾの当選確認見に来たんですけどもねなんとミニ謡ゾ900円当たりましたあと2つあればねいけたんだけどなでも初めてミニ民ゾを貼ってそれならの方がいいんじゃないですか このままミニドソいきますロソ6ソーダはね脆弱ですまあミニドソでも脆弱だけどね K さんと買い物したんですけども K さんの K はカノンの K なんですけどもねまあカノンロックとかありますけども普通は豚の題名かと思うんですがこれ語源はね古代ギリシャ語なんですよねカノンと書いてキャノンか書いてカノンどっちかわからんけど 細長い筒状のものとかそういうものを使ってなんですけどもだゃあカノン砲っていうキャノン砲っていうのかな大砲大砲のことをキャノン砲って言いますよね僕はガンダム世代なんですけどもガンキャノンっていうのがありますよね上に大砲ついてるんですけどもねガンキャノンキャノンは大砲ということなんですよね が大砲のいいばかりでよくてもういろんなことで名前があるんでょうね人間の名前でもあり水的なことの名前でもありよく使われている名前なんですけどねもう生姜焼きが美味しいな生姜焼き定食とは、例えば頼みますもんねやっぱりね うん、もうあとこんだけ。 大根おろしが好きねこんなにぴったりだなナイフとフォークいいかもチャーシはね金銀ゲ菜とゴーヤーです 菜もね美味しい時期になってきたしもちろん肉や魚もうまいんだけどね最近特に野菜が好きかな どじゃあ来ちゃいね顎関節症はなかなか良くならなくてこのミニトマトはね一口が入らないというぐらいの大きさなんですけどもあったあ朝はなっ に食べられるお熱は最近ではね最近といってもここ20年ぐらいもうちょっとあるかでもごちそうなかったもんな美味しいものすごいビタミンも豊富ですしね <laughs> うわうわ大葉がすごい香りが 最近日が長くなりましたね前はあっという間に暗くなって朝も暗いままだったんだけど昼寝するとね昼寝して目覚めてまだ薄明るいからああ昼寝したんだと思って目覚ましたら次の日の朝だったりとかね今の季節注意なんでしょうね俺の場合ねでまあ昼寝して目覚めて夜ならまあいいんだけどのんきにねあ 7時かと思って現地7時かでも次の日の朝の7時なんですよねこれ大変だわう姜焼きいざ実しますわらかいな トイングジムも通ってたんですけど、コロナの影響でずっと休みだったんですよ。で、もう2ヶ月ほどやってなかったのかな。それが今日解禁になりまして、今日からジム行けるようになりました。今日まだね、行ってないんですけども、また明日ぐらいから再出発したいと思います。このね、大根おろしに 白酢干しを入れて食べるとめちゃうまいんですよねまあ大根干しだけでうまいんだけどうん食べちゃいました 選んでいけまあ失敗することもあるんだけど今日みたいにね安い半額のものでも買えればね楽しめるしいいですよね今日はお金持ちになった気分で食べれましたそれではごちそうさまでした